Якщо болить зуб, вам до стоматолога. Якщо зламалася посудомийка, вам до ВСК, до ваших послуг, безкоштовна діагностика, ремонт у день поломки, гарантія якості та найкраща ціна. ВСК ремонт посудомийних машин у Києві та області.